Все люди, мы все когда-нибудь умрем. И когда мы умираем, наша душа покидает тело. И душа отправляется в путешествие, в место под названием Барзах, где она ожидает наступления судного дня, и там же будет спрос двух ангелов, которых зовут Мункар и Накир. А когда наступит судный день, наша душа вернется на землю, чтобы воссоединиться с нашим телом после чего душа вместе с телом попадет в рай или же в ад. И когда наше тело опускают в могилу, она становится свидетелем, когда за нами совершают джаназа намаз во время похорон, и мы слышим звуки шагов яя тех, кто уходит после наших похорон. И вот когда все ушли, к нам подойдут два ангела, которых зовут Мункар и Накир. И начнется спрос, во многих сборниках хадисов, таких как «Марас аль-Ата», говорится об описании этих ангелов. Цвет этих ангелов сине-черный, а их волосы воротятся по земле, их клыки распахивают землю, их голос как гром, а их взгляд как молния. Они несут с собой железный молот, и даже если все люди и джины на земле соберутся вместе, чтобы поднять его, они не смогут этого сделать. Эти ангелы усадят умершего, и он увидит, как закатывается солнце. Его могила раскроется так, что мы увидим солнце, как передается об этом в хадисе Джабара ибн Абдуллаха. Что они, то есть Мункар и Накир, они зададут вам три вопроса. И это самые важные вопросы, которые вам когда-либо задавали. Это три самых важных вопроса, на которые вы когда-либо отвечали. И это вопросы. Какова твоя религия? Кто твой Господь? Кто твой пророк? И, мои братья и сестры, сегодня мы поговорим о двух вариантах о том, как верующие и неверующие будут отвечать на эти вопросы – и если умерший из числа верующих мусульманин, то он ответит «Мой Господь Аллах, моя религия Ислам, мой пророк Мухаммад, мир ему и благословение», то они повторят вопрос еще раз «Сообщи нам, кто твой Господь, какова твоя религия и кто твой пророк». И если умерший снова ответит «Мой Господь Аллах, моя религия Ислам, мой пророк Мухаммад, мир ему и благословение, и после этого ангелы скажут, «Мы знали, что ты убежден». Затем они скажут, «Посмотри налево», и ему будет открыта дверь в огонь, и ему будет показан ад, и ему будет сказано, «Это было бы твоим пристанищем, если бы ты ослушался Аллаха». Затем ему будет открыта дверь в рай, и он увидит наслаждение и радость этого места – он увидит горы, дворцы и все великие наслаждения, которые есть в раю и о которых мы даже не можем себе представить, насколько они велики. И ему будет сказано, это твое пристанище, пока тебя не воскресит Аллах, свят он и велик. Затем к нему подойдет человек очень приятного внешнего вида, и от которого будет исходить очень приятный запах, и он скажет «Кто ты?» У тебя лицо человека, который приходит с благом, и он скажет, «Я твои праведные дела, клянусь Аллахом, я знал тебя только как спешащего в подчинении Аллаху, свят он и велик, и медлящего в ослушании Аллаха. В его могиле будет расстелено ложе из рая, а сама могила будет расширена на расстоянии взора, а затем ему будет сказано – спи сном жениха, которого будут только самые любимые для него люди. И загробная жизнь пройдет для него за период длины молитвы от духа. И, мои братья и сестры, и вы наверняка спросите, как человек может одновременно спать и наслаждаться наслаждениями? На самом деле все просто. Сон этот будет сон для тела умершего мусульманина – будет пребывать в состоянии сна, подобно сну жениха. А что касаемо душ умерших верующих, то они находятся в раю, и они вкушают плоды райских деревьев. А что касается их тел, то они находятся в могилах и спят сном жениха. Затем это тело истлеет, и от него не останется ничего, кроме копчика, и загробная жизнь пройдет для него длительности молитвы от духа, как мы уже говорили ранее. И, мои дорогие братья и сестры, есть люди, которые умерли десятки, а то и сотни тысяч лет назад. Но если бы они были из числа мусульман и верующих, то это невероятно долгий срок в ожидании судного дня станет для них времени, за которое совершается молитва от духа. Затем этот верующий мусульманин поднимается, как и все люди в судный день, для воскрешения и сбора. А что касается нечестивого и неверующего раба, то ангелы Мункар и Накир усадят его и зададут те же три вопроса. «Кто твой Господь? Какая твоя религия? Кто твой пророк?» И даже если он узнал при мирской жизни правильные ответы, то не уверовал, то он скажет «Я не знаю, я слышал, как люди говорили что-то и говорил это». Когда ему скажут «ты не знал» и «не читал», и тогда его ударят железным молотом. И если бы этим молотом ударили по горе, то гора бы рассыпалась в прах. Только представьте, братья и сестры, и он закричит так сильно, что его услышат все, кроме людей и джинов. Затем к нему придет человек с крайне неприятным внешним видом и крайне плохим запахом. Умерший спросит его «Кто ты?» На что тот ответит, «Я твои скверные дела, клянусь Аллахом, свят он и велик, я знал только как торопливого в слушании и медленного в подчинении ему». Затем ему скажут, «Посмотри направо», и ему будет открыта и показана дверь в рай. И затем ему скажут, «Это было бы твоим, если бы ты подчинялся Аллаху, свят он и велик». А затем эта дверь будет закрыта для него и откроется дверь в ад. Он увидит долины ада, его гной и ужасы, дерево закум, и затем ему будет сказано «Это будет твоим пристанищем, пока тебя не воскресит Аллах, свят Он и велик». Тогда этот человек скажет «Господи, пусть этот час никогда не настанет». То есть, мои дорогие братья и сестры, этот человек знает, что если час то есть день воскрешения настанет, то это будет его плачевным концом. Затем его могила станет одной из ям ада, как сказал Аллах, свят он и велик в Коране. Огонь, в который их ввергают утром и после полудня, а в день наступления часа подвергните род фараона самым жестоким мучениям. Сура Гафир, аят 46. Таким будет положение неверующего – пока его не воскресит Всевышний Аллах, свят он и велик. Верующий, находясь в своей могиле, будет пребывать в наслаждении и радости, а неверующий и нечестивец будет пребывать в наказании, страдании и горе. Затем, перед началом судного дня, протрубят в рог, и все души вернутся к телам, а тела будут восстановлены, даже если от тела остался прах, который развеяли по ветру. Как сказал Аллах, свят Он и велик в Коране, протрубят в рог, и вот они устремляются к своему Господу из могил. И затем наступит судный день, по результатам которого каждый человек будет спрошен, и он попадет либо в рай, либо же в ад. В ад навсегда или же временно. Мы просим защиты у Аллаха от мучений в огне для всех верующих наших братьев и сестер. Аминь. Мир вам и милость Аллаха, мои дорогие братья и сестры.